जिंदा मत छोड़ो सालो I am the one, the way your son. Mouse. და Дерешмар, дерешмар, дерешмар, дерешмар. अरे भाई वो गाड़ी लेके चला गया ठीक है चल चल फिर भागना चल चल 何お前はもう死んでいるマジック आगे